الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا رشدنا وعيدنا من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا أما بعد Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gidon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik langsung maupun yang melalui aplikasi Indo PPT Banyu Gideon. Santros Banyu Gideon atau Gerbang Salam atau yang melalui Imo Banyu Gideon juga yang melalui Facebook Kabula Banyu Giri atau Bang Aziz juga yang melalui YouTube Dua Putriku. atau yang melalui 2 meter band 14103 atau yang melalui RPU 803 atau 814 juga 393 atau yang melalui radio-radio FM Al Kairu FM 1, Al Kairu FM 2 juga yang melalui Permata FM Cabud FM, Banyugir FM, juga FM-FM yang lain yang sangat kami muliakan. Juga yang melalui loudspeaker-loudspeaker, pengeras-pengeras suara, yang melalui sound-sound system, sound-sound aktif yang melalui big sound, kalau sebagai aktif atau yang melalui konferensi telepon juga yang melalui media lainnya yang sangat kami muliakan khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sepuh.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 kudus orang yang kenceran kefokusan ke aku ikutan kulis saja. Orang yang saya tawasul ke laban tan saja. Orang yang saya aturan kencaran kebagusan dan orang yang sangat bagus dapat tenunglah setaja dan setaja umat Islam laki maupun bini khususnya pemirsa pengajian Banyu Kidon Sampol Latih Gantunya kita khususkan dekat Haji Murshidi. beragung golok-golok semenap sampai lah nak tinggal tunya hari Kamis tanggal sangat ekor Ramadan 1444 Hijriah. Jukan terakhir dekat Sudawi alias Pak Siti Ajung Kulon Jember siapa dah tiga tunya malam repuh tanggal berdulai Ramadan 1444 Hijriah mana terus setiap jenis sepuluh ratus itu sana patah harap anda berlaku kau purna. Selamat dari seksan Allah tetapi ahli syurga sedangki. Kengi ridan Allah kengi syafaat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. syafaat pun para ulama, para ulia, para syuhada, para sulihin, para guru, para bengi sepuluh. Ben malam mater kelaban keingin barok. barokah pun saya kesebut malam mater petuan kulis teja seorang anak foto petan kulis teja. Keluarga-keluarga petan kulis teja, santri-santri petan kulis teja, jemaah petan kulis teja, orang syata besul kelaban petuan kulis teja, orang syata aturan kehancuran kebagusan dan petuan kulis teja, orang-orang yang syata kebaik bagus dan petuan kulis teja. Malmater senantiasa mendapatkan keridoan serang pengampunan Ipun Allah Subhanahu Wa mendapatkan kelampuan serang belas kasih sayang Ipun Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, ya ri'ayah, wikayah, ya Ipun Allah. Malmater keinginan Barokah-barokah pon pengajian, barokah-barokah pon bulan Ramadan, barokah-barokah pon kebagusan, barokah-barokah pon perasaan. Barokah-barokah pon hari Jumat. Bermata daripada nak tambah barokah umar, barokah ilmu, nah, barokah arah barokah rezeki, nah, barokah aban, barokah anak potong, barokah keluarga, nah, barokah santri-santri, nah, barokah jemaah, nah, barokah jamiah. nah. Mater berang negeri yang tambah taufik sen hidayah Ipun Allah subhanahu wa ta'ala Tati lain jalan Ipun betul tun Allah Ipun kecumperan kecumperan Kekompiran kekompiran Kepungan kepungan Kebahagiaan kebahagiaan Tunya akhirat Kemuka pelang kesusahan kesusahan nah kesempekan kesempekan nah keserbukan keserbukan nah keselakuan keselakuan nah kementer berkuat majer otang keleban kepang ibran tak putuk angku otang ibran tidak berjalan potang bawa otang kemuka ibran jumpa rezeki nah oleh Rezeki Jalal Sebarokah Muka-muka Ibrana Husnul Khatimah Ibrana Cang Umar Lama Tak Allah Benda Kena Bina Allah Lancang Umar Ibrana Menjunjung Tinggi Akhaman Allah Ibrana Sehat Beres Selamat Aman Di Cocokan Di Musibah Di Pedai Di Bencana Di Malapetaka Selamat dari petanah-petanah. Selamat dari kedolim yang sedolim. Dari tengki orang yang setengki. Ketelap orang setelap di belah nyala-nyala-nyala dia akan guna rasa ganggu. Dia selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kedin atih, kotor atih, petang atih, kering atih, kering atih, lopan atih, matin atih. Belmat darah pernah kuat iman, kuat islamah bisa memperjuangkan agama Allah di dalam pandangan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa merasaki perjuangan-perjuangan pun para ulama. Bisa jadi sebab, jadi jalan, jadi perantara ke aku kuat Islam berumat Islam, jajan Islam berumat Islam, menang Islam berumat Islam. Dan mata daripada tambahan ilmu sebanyak semanfaat sebarokah. Ya, pernah terkahjir kalau ban kempang tercapai cita-cita dan sukses usaha nah. Ya, pernah terkabul pernyunan pernyunan. La hadih niat, la kuli niatin solihat, ala niatil kabul, wa tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul. Laki Sayyidina Rasul Habibina Abil Batul. صلى الله عليه وسلم الفاتحة الفاتحة الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di area paling utama dalam bulan paling utama ada nak ada Jumat ada penciptaan epon Nabi Adam alaihissalam tercukan setan Nabi Adam alaihissalam ada terjadinya kiamat ada terjadinya sekena orang dari kopur nenang itu nak kiamat. Saya sunat taki nenang itu dalam ada makin kak di to mau salawat. Saya pun kanjing Nabi faksiru fihi alaiy minas solah. Pembanyak eh dalam ada Jumaat ya. Asolawat dek kesengkok. Fa inna solataku ma'rudatun alaiy. Solawat tu bukan kapire eh patah kesengkok. I think kau tahu kah? Salawat menjadi semakin banyak asalawat, semakin banyak dikenal, semakin dikenal serang ajunan epon baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kustena are tina paling aku ngerti nah muku ajunan ya pun Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ada Jumat kat dinto ya terang aki lebih akung ya tempeng ben ada telas ada telas selaku ni Nenek dalam hari Jumat kat itu. Orang apernyonan siapun kanjing Nabi. Ini kaya terima asalkan tak nyon pada si haram. Wafihi sa'atun la yas'alul abdu fiha syai'an illa atakullahu iya. Jadi dalam hari Jumat ni kepada setong cem. Siapa saya rasa, saya minta Allah Ta'ala ni dalam cem tersebut. Kita tak bangki jak jam seberapa. Kita mesti paring serang ajunan ni pun Allah subhanahu wa ta'ala. Jumat semakin kak dintoh. Bekal teti tepusan epon tu satu sah. Sepuluh hari. Teti sepuluh hari saya terpungkur, Kita pun. Kita pusin kelaban. Kita solat Jumat. Ya remangkin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kemudian deki kadinto ampunlah malam telas. Deki panika malam telas. Laku panika ampunlah are telas orang Islam maupun orang kafir itu pada di telasan kekapi pada di hari raya orang mukmin berhari raya eh dalam rangka nyepreh ridana Allah sehingga bisa mendapat dekah suarga. Tetapi anggap bunga tapi kau pun mendapat ke suarga. sedianya ketika dintoh. Maka saya ingat, terlasan cek kunaki kangkui maksiat. Nyambi berkala ke tempat-tempat rekreasi, Benih, Keleru ke ni? Terlasan kak dinto dimaksudkan kak angkui ngoleri dana Allah sehingga bisa mendapat dek Cek ni rendeng kafir. rendeng kafir ke itu hari rayanya ke itu biasa. Purung-purung mak maksiat kisah saya lakonin. Sebab kak disak, tujuknya kangkui dengan leri dana setan. Oleh kiri dana setan. Kita minta mun tengkana. Mun kita akan minta ya Allahnya, Nyo nari dana ajuna nafsin kusteh menengkap pendek kepada ban semen tenyon di dan aju nan setan sengke menyeret dak ke neraka kata buki seorang ulama al aidu mimma ishtaraka fiha al muslim wal kafir telah sandia pada Andi orang Islam benda kafir pada benda telah senah illa annal muminah yaqsidu bi'idihi ridha rahman yang kun mundaring mukmin, pita nah mundaring mukmin gak dinto. Tercunah kalau bentelasan panik aku oleh ridana Allah si Maha Rahman. Fayasir masiruhu ilal jinan. Sehingga tertinah madapak deka suarke suarke. Lain pula orang kafir, mending kafir. Wal kafiru yaksidu bi'idihi ridar syaitan. Orang kafir kentuh Mula telah sani ke? Yang ku ingat leri dan syaitan. Jadi saya lakukan ini apa berang-berang saya? Tam haram kisah pun. Paling buk mabuan sini. Dar ke, ke, gereja, ke gereja nah. Ntar ke nawan ke sah boleh. Ntar ke tempat-tempat peribadat nah. Kasak kangkui ngoleri dan syaitan. Gerida nungku ban setan. Oh, pok oh, rida ke banjong. Pasak kut bantar ke dena ye. Fayasir masiruhu ilan niron. Akhir ki nargama. Madapak deka neraka. Na'udzubillah tu mana na'udzubillah. Tetijak niron dengan kafir. Ialah aku ni neneng tempat telasan benih nyepri dana Allah. Nyepri dana syaitan. Telasan kat dito sunataki kusma bagus. Kusma bagus angkui. Kusma bagus angkui. Ini kak sunat. Lakong-lakong sijat lakar tak biasa ngakui Sikus bagus Muncet orang lek soki Orang sila soki Tak apa. Tegak tak ngakui se eh, Seteng gedeng Mun ekeraan, mun ekeraan Orang-orang fakir ni kan rasa Tak nyaman ateh Puh, tang di kalai ndur anyar mun tang di jaring labun de tang di ya nyaman la labun bini kain arwa kain pe kusro tang di lain bule ya mun ekeran kun masake aten reng fakir tikel tak ngakui se sekus pe kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan kento teka telah sini kah ngangkui angkui sesa biasa kisa dak tu telah san pas madhabu akhuf ayyan kasira qalbul fuqara'i idza labistu jadidan kau benih dari mengkau tak teka wajah kau orang-orang fakir Mungkin kau pangang kui senyar anyar sikus bagus engkau Takok mi pecah, takok mi susah, tekok mik berat, artinya ah, orang-orang fakir. Sementara telah sandriah, mebunga orang-orang fakir. Telasan ni kan mebunga orang-orang fakir, makan orang-orang fakir, eh beriin, sekat petra. Kasak, eh di dalam rangka, mebunga orang fakir. Engkau tak kok, mun pasanan ngangku isenyar anyar takok mi orang orang fakir ya ha, ah tenarua mi pasanan ada seber ya mungkin lah kerancit lah karla bagus ke kapi tekan yang fakir kita kasih segi soki saya pun angku isi bagus jadi sunatnya lakaran sekus bagus, bagus. Namun mana bi keraannya kian dek kering kering si fakir. Anika tinggal tak apa dengan tujuan menikah. InsyaAllah ben Allah Ta'ala juga bekal eh paringin kencerna kesunatan kusma bagus angkui. Cuma terlasan gadit toh benih angkui ngat tu pagian benih tumun sebekal datang datang di jumpa kusen datang di ada meningat nikah tocu na telasan panika ka angkui nam taat dek ka Allah ka angkui ngole pengampunan epon Allah Ketingakan seman nyaman Anang senengan kalau ben kenyamanan-kenyamanan ni Kebeni tecuan Sebuah pon ulama Laisal idu liman labisal jadid Innamal idu liman ta'atuhu lillahi tazid Kelasan dia bunyi kangkui orang-orang seh ngangkui senyar anyar benih. Saya ngangkui nyar anyar. Mentelasane guna aki ngangkui kemaksiatan. Oh benih terlasan. Innamal id diman ta'atuhu lillahi tazid. Aging percobaan dan terlasan, panika bagi orang-orang setoat ada ke Allah panika apa tambah atambah ah, tu ada ke Allah ni kata lasan atambah ah, tu ada ke Allah telasan maka telasan ni kan disyariatkan nambahin napanya mana solat telas nambahin pengajian kamu pengajian nah khutbah kisah aslinya pengajian khutbah ni ke pengajian. Cuma karena ngakui bahasa Arab, tengkadang isang kan yang doa ngarai. Apa sih baca? Arah asli ni kak desa, ungkuna pengajian. Tausiah, tausiah. Ittaqullah ta'ala. Takut bin kapida ke Allah. Rupa takut ke Allah lah, kasar. laisal id liman tajammal bil malbus wal markub innamal id liman wufirat lahu dzunub telasan ni ke beni ni kan di orang-orang setang megenteng sekus mepekus kelaban angkui ben ketompaan ben kendaraan ben ni innamal id liman wufirat lahu dzunub telasan ni Eh kan di orang-orang situ sana eh seorang atelas orang kini kini. Kini ke situ orang si atelasan eh kini ni ke mentu sana ni ke seorang. Maka nah tepak mulai malam terlas sampai kari terlas guna aki. Kangkui minta seorang ke Allah Taala. Guna aki kangkui pernyonan dek kajunan epon Allah. ليس العيد لمن أكل الطيبات وتمتع بالشهوات واللذات لكن العيد لمن قبض قبلت توبته وبدلت سيئاته حسنات telah sah nikah benih ikan di orang sekakan nama nyaman benih ikan di orang seterus menikmati syahwat ben pengetero pengetero nah kenyamanan kenyamanan ben lakinil id diman kubilat taubatuhu telasan nikah eh, ikan di orang seto bete terima tetapi artinya atau bet tempat telasan nikah atau bet wabudilat sayyatuhu hasanat mon sebiasa alako kecubaan kentean kecubaan kan, dan kalau ben kepokusan tepat nenang ini ada telas cep pagal lah air telasan ni kah angkui kangkui kepokusan tetapi topet seterema sing kedu sana esapora to oh, atah tingkataki Ani kau orang se atlas. Eh waktu na Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah ke ento etamuin orang tepat nenang ada telas tepat ada telas napa se te urban sidina ali ternyata te urban ali ni kan tentak miwa punten roti roti khuskarnya mana? Atau roti setada apa nyaman ini? Setada benlam benah. Cak sengaja eh, nasi ke aku nasai melolo tak ada cukon. Kakak orang Arab ni kan roti. Biasa nak berada ni ben lam ben roti. Benih. Nali ni kata Pak kun roti melolo. Cik saya ingin nang remat turun ni kun nasi melolo. Tadi ben lamben. Tadi lauk pauknya sobung. Tadi menu-menu ikan ni ke ikan ni ke sobung. Tareng orang ni ke kan mereksanin. Kasih dina Ali. Ajunan Amirul Mukminin. Pimpinan orang-orang mukmin ajunan. Pimpinan orang mukmin setunjuk semakin ada telas. Tapi ternyata ada erna ayunan. Ketika itu pun. Roti tanpa lauk pauk. Tanpa menu yang lain. Oh terlasan Engkau ben ini benih kun setia setia ia telasan. Laku telasan boleh. Benar dia telasan. Saya telas kuat artinya. muntak maksiat ke Allah Ta'ala. Idlim eh, sehari semalam. Berarti telasan jadi ya. Atelas. Ah, muntak maksiat sekali. Jadi waktu. Are. Ben malam. Semulja. Senyenengaki. Sengompir Senyenengaki mun idelum eh, saare semalam kapan sapanar tak maksiat ke Allah taala ye jadi telasan di telasan ni kan di orang se tak maksiat dek ke Allah taala ye dalam ada jadi jadi orang telas Bani pati ringi tiraki. Tiringi tiraki ropah. Kepada ketemu tentang. Tapi saya tak maksiat. Teman saya maksiat. Saya kecil lakon ni. Ini ke saya tepat telah sana. Hadal yaum lana'id. Wa gadan lana'id. Wa kullu yaumin lana'asil. Lana'asillah. Lana'asillah ta'ala fihi bahawa lana'id. Seti telasan. Ih, seti telasan. Laku telasan. Benar dia telasan. Mending di dalam ada jadi ya kita tak maksiat ke Allah Ta'ala. Jadi terlasa. Tepat telasnya nak ke nikah. Tepat terlasan penikah. Ikut tak terlasan. dan apa pula nak. Apa nak sepura tu satu sana. Sederi ada penikah. Pertama lakaran lah eh, tepusin dengan ibu dan Ramadan. Pas eh tambahin pula tepat dengan ibu. Ada telas ni ke semacam penutup je mulai lagi. Penutup. Penutup pe apa mana? Penutup pe pasaan. Syukur pasaan. Alhamdulillah eh paringin ah, puasa. Alhamdulillah paringin atrawi. Alhamdulillah e paringin apuka, e paringin asawar. Allah Ta'ala. E paring bi ajunan epon Allah. Dan yang malam telas, Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala. Ini kawan tebu yang dalam kitab Al-Ghunyah dalam kitab Al-Ghunyah. Al-Ghunyah li talibit tariq di talibit tariqil haqqi azza wa jal. Kisah beliau madhab bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajihah nenengi empat malam eh dalam setiap tahun ni kepada empat malam saya diodiin sarang Imam Ali bin Abi Talib empat malam lakaran isya pagi keangkui ibadah dari kajunan ni pun Allah. Betul-betul dipersiapkan keangkui ibadah. Serang Sidina Ali bin Abi Talib. Pertama, awal malam bulan recep. Tangkeletong bulan recep. Yang kedua, malam nisfu syakban. Yang ketiga, malam telasan. Petra, Telasan yang ketiga, yang keempat telasan korban, telasan adha. Ini kalau kan betul-betul Sidin Ali kento, aku teki toat nenek in dalam kadin toh. Ngapioki kampung ibadah dek kajunan pun Allah Subhanahuwataala. Di dekik menikah kita cak sampai wang-wang waktu. mulai ki siangnya ni kampun layap siap ni. Siap dek rumah. Ki jala istirahat saja mula. Sopa aja neneng i malam deki kan itu. Kita bisa nisein ibadah kalaban maksimal. Berdoa Ibn Sidina Ali manabi tepat dan yang malam telas ni. Yang berlancang ni. I, tapi usaha kita apa ni ke bisa macam dekian setel boleh ni ke. Dan yang eh Facebook ke Bang Aziz atau Facebook ke yang boleh banyak kiri atau juga yang lebat dan yang eh YouTube, epon dua putriku ni. Tel boleh dekik kunyaman Nur Aki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi مصابيح الحكمة وموالي النعمة ومعادن العصمة واعصمني بهم من كل سوء ولا تأخذني على غرة ولا على غفلة ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة وارض عني فإن مغفرك مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين اللهم اغفر لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينفعك فإنك الواسعة رحمته البديعة حكمته وأعطنا السعة والدعه والأمن والصحة والشكر والمعافاة والتقوى وأفرغ الصبر والصدق علي وعلى أوليائي فيك وأعطني اليسر ولا تجعل معه العسر وأعمم بذلك أهلي وولدي وإخواني فيك ومن ولدني من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Pas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani doa menikah yang kuicukan samarene takbir epon eh, telasan. Tarjukan samarene takbir epon eh, hina hina tasyrik. Jadi mari-mari takbir kadisa pas aduk. Nah. Sangku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mada takbir, mada takbir. Adu'a <clears throat> ah, nikah. <clears throat> Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir kelu. Tengah perlemari, eh, totop kelaban doa menikah. <clears throat> Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi. مصابيح الحكمة موال النعمة معادن العصمة واعصمني بهم من كل سوء ولا تأخذني على غرة ولا على غفلة ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة وارض عني فإن مغفرتك للظالمين وأنا من الظالمين اللهم اغفر لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينفعك فإنك الواسعة رحمته البديعة حكمته فأعطني السعة والدعة والأمن والصحة والشكر والمعافاة والتقوى وأفرج الصبر والصدق علي وعلى أوليائي فيك وأعطني اليسر ولا تجعل معه العسر وأعمم بذلك أهلي وولدي وإخواني فيك ومن ولدني من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Nikah doa ki abad tibi keluarga nah benda anan nak foto nah ben tantre tan tantre tan nah sesama umat Islam nah bencukan benga sepo benga sepo nah. Nyon dek kajunan epon Allah atau wassul kalau ben kuste kanjing Nabi ben keluarga nah kanjing Nabi. Tawasul dekah kanjing Nabi benda ke keluarga keluarga pun kanjing Nabi kelaben para habaib para habaib Rasul kelaben Gusti kanjing Nabi ben para habaib kangkui male tak sampai eh capok kecubaan kecubaan eh tak eh capok kepalangan kepalangan male tak eh capok hal-hal yang tidak diinginkan maleta mate ter terken maleta mate di dalam kabar dan Allah ben makle eh akibat epon setuju urusan urusan ini ketak berujung kelaban kekastaan kekastaan kerugian kerugian madet eh, usaha apa nikah tak etotop kelaben kekastaan ben kerugian. Maleng oleh keriduan epon Allah juga. Malang oleh pengampunan epon Allah subhanahu wa ta'ala juga. Malang oleh paparing-paparing dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Paparing se luas Allah ta'ala kentong ngakungin rahmat seluas. Aku ingin hikmah seindah. Allah Ta'ala kan tu siapa yang kecemperan, kecemperan, keamanan, kesehatan. Siapa yang ajunan ipun Allah Ta'ala. Deka syukur abad bisa syukur ke Allah. Ipa ingin selamat, ipa ingin takwa. Nyon pun ada keajunan ipun Allah. Mak le'at tebanikah iselenin kasap peran Atau apa ni kecukan Maklai Ia se'en kecucuran Kecucuran Bencukan Orang-orang yang saya kesenangin Abak Maklai cukan Eh paringin Eh kini jadi yang kuyin yang tu tangu sahukun bulan setelah san kini ketok jadi jadi banyak saya yang kuyin ki mulai ki kini ada karen popok ada karen popok aku yang melalui saya kan kanan ada karen susu susun di nembun dan kadang gi ngangkong susun di nembi melek melek ko tuku kasa kan susun nembi susun sape ni meliaki bendeng tuan tak sangu sok mun kuntak e tepat telas sebab se paringin pun lebihnya benyaan ben se waktu telasan ni kan telasan kan kun sae Hari kedua baru yang Khuiban Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas Ana apa polana Mura'atan dilladina la yaqdirun ala bil hasanat Karena ni ser ke orang-orang si tak mampu Ngangkui, angkui, angkui si bagus Ini ke dari syafakoh, Dari belas Fadilatul Habib Abu Bakar Kita nak sambil bersengabas je mula. Bersengabas dekat uh, kanan kiri nak takok. Berdesi cetak mampu. Ngak kui kasa. Mencet lari keraan mampu kapi yang kui sebagus. Cet sunat yang kui sebagus. Si paling bagus angkui ni kan poteh. Tapi mun tempat terlasan, tak tak poteh tak apa si penting bagus. Benda potai tak fokus. Benda piru fokus. Aku isi fokus. Padahal mentepak Jumat orang nikah lebih fokus sepotai. Mentepak Jumat benda potai tak fokus. Benda piru fokus. Jumat yang kui Jumatan marin. Angkui sepotai wakun menjumat ni ke angkui sebote bakun tak ala tak bagus etempeng ben macam macam merah biru kuning elang buka labu bada boleh siapa bergempur angan sebote polos mun tepak hari jumat angkui sebote polos ini tak kala tak bagus. Pakun bagus dan kenikah. Mentepak hari Jumat. Lain bentelasan, mensilaku, lain boleh. Lebih fokus anyar, lebih fokus si cet fokus yang lagara. Tekampun lah, areng lah, jeloreng. Kan mending kek laki ni ka, paling kan kun seedil model ki perkom perkan seni kan. Pada berneneka berneneka mun cek saking apa sanane wini nikah bata usah aruku pantar ke masjid buh menik bini nikah macam macam orang tu mateng mun hias nenek bini ngge laki enten sebiasa paling pun every celeret sekoni ini bini ni rugu hampa ni. Kak ni. Ni bini berisi siap dua an pun ngera. Angkui. Ada hari pertama Ada hari kedua. Tepat hari pertama. Ngakui semira. Hari kedua. Ngakui sepiru. Le lah, semira. Sasa. Angkui hari ketiga. Terusan dia yang Pokoknya tak beter dan teman bagian bini. Anda karap pun kan kuisi kuisi berkuisi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ada telas. Aneka arofa angkesan orang-orang ahli neraka. maka pasanan emar aki sarang ajunan epon Allah yang kes dari neraka nah kalaban sebitong nah orang-orang se emar aki di sebulan Ramadan di sebulan Ramadan e tambah malam Lailatul Qadar kan banyak kini kamu seing eh? Mertika aki se yang kes Letepak ni telasan ni ke yang kes selaban sebitong lemol di awal Ramadan garisa. Jika kalau pain orang atelas nikah, jika kun ingat kese kan nga kena tibi, keng ingin tetang kena derma. Mi berde tetang kena si fakir miskin, si keputuan, kenikah petraen. Petraen mun Petra, apetra maka oleh nepasan kasa ni ke kun terkatung-katung aling leng leng kun ni antara langit wen bumi lah terkatung-katung ni gini kawan tak lemang kat punten kian puru ting lai petraen mun lai petraen puru mangkat pani kawasan mangkat dek kajunan ni pun Allah Subhanahu wa taala mun tak eh petraen Olen pasen ni kaki kun kun atau keletong ni kena ni antara langit dan bumi ni. Begitu ampun lay petraen, ah ni kapah langsung andi lembang mangkat ke atas langit si kapeng petok pun. Senaneng eh, langit kapeng petok, ane ha, kapasanan esabek eh, neneng i kemar kentong. Saya sa ikantong nangyaras ngantos oringa. Bida si pa oringa. Ito lamate. Malamate, dapa ni. Mandro tuli dapa, kiyo samate. Yan siya suka susu. Orang mukmin kat dia tu andi telasan lemak. Telas nang mukmin ni ke lemak. Pertama, ku laku. Napa nyaman? Eh dalam setiap hari, montadek tulisan sekali dalam saat pelasar. Yang kedua, mon tinggal keluar dari dunia, tinggal mati kasapah nyambi iman, nyambi syahadat, erak sah eh, eh selamat haki dari tipu daya nasihatan. telasan ketika Kini kita tempat telasan. mohon keluar dari tunnya. Orang ini kasih mati ya. Nyambi iman. Nyambi syahadat. La ilaha illallah. Selamat dari tipu daya setan. Telasan. Kini kata telasan. Allah ja'ala minhum amin. Mantar-mantar kita apa ni kata termasuk ada orang yang telas dalam hari-harinya tidak tu sana yang lekora dari tunya nyambi iman nyambi syahadat diparingin selamat terlindungi dari tipu daya setan uh setan ni kegeridu dengan pondok orang ni kematian ni kegeridu Dok remuk orang yang semati kafir akak selengkap aku datang kasak beni entar nyampe je ngaki setan sentar kau orang sema ade benyaan ben orang sentar nyampe je ngaki entar nyampe je ngaki mungkin 100 200 sentar aku de beni aku, setan kan dan yang bitang kan, wak disak mati lah mati angkat dosa mangkat aku ah, ter kini kedek ah, mesti bis amat kafir uh setan Asyik ke baye kanca setan kini makan nah, ta kan Allah taala wattakhidhuhu adua setan ini ke baye muso bani ega kan cawai ke kaet cereng setan nomor telok kulak ni. ini kan bekal niteh bedesirat ku laku teteh. Teteh ni kalau pagi kenteng, kenteng dari pengkir neraka ke pengkir selajana. Angkep cek mula cek sangnya dari Daja Gelau atau dari Badak ke Timur. Kenteng ni. Tajem ni. Orang ini kepegal eh. Pelebat dan yang kenikah. Wah, mun tak panggeng mun tak pang geng ni. Ya Rabbu, keker kelem neraka. Ibu ya ibu ni kan neraka. Mun pas e waktu kini ke orang panik lebat. Ternyata selamat e waktu lebat kini ke. Tada tuntutan-tuntutan dari musuh-musuh Selamat dari pokolan pokolan makat zebaniyah. Ya waktu ketika telasan gini telasan hep tepan uring nika niti ya kulaku niti ni yaman. nika laki banyak tangan-tangan musuh wuh cung ke akhir ya hari ya lanya lah tak langkong malaikat nika perbuah kini ane kelanya lah abdi ni kento kento ning lecek kapti ni kento kento ning hasud kapti ni kento nak ngun nak kap tini kain. Oning api tenna kap tini kain. Oning dolim kap tini kain. Oning ngicok jadi nap tini. Dong seborang tuntutan ni. Bodoh boleh datang. Buh. Entoh. Orang situ kat tuap tini kak dintu. Orang seborang. Banyak ni kak idil khusum ni kenyaman. Bah malaikat zaman ni kak respon. Oh. Ni tiap bencong. Wajar orang pekerting. Tenna nyelat ke lembaga kambian are alive. Rasakan lo, Masuk ke dalam neraka. Antar ke dalam dalam. Jangan pentong mereka zaman ini. Jangan kajuh. Jangan nyelat ke bawah ini. Mungkin mana lawan kita apa tu nyelat. tergantung dengan tuntutan-tuntutan musuh. Mun e waktu kini ke orang ini keselamat. Lebet. Nak ilmu eh, atas tetek tak bulabu, tak ngetah cerungap ngap dalam neraka. Telasan gini kau, telasan. gini ke tempat telasan. Bada boleh, boleh telasan ketika orang panika aman, selamat di neraka. Telasan gini. Semarang dan itu ni kan. Ini berarti lah selamat di neraka ni kawan. Mumpah mari sampai mari nite. teh. Ah, uh, entas pon ni selamatnya mana dari neraka telasan gini kata Pak telasan bodoh si paling raja telasan ika ku laku teng datang ki sareng ajunan ipun Allah subhanahu wa taala in eh, dalam keberadaan Allah taala ni kerido mentapaki ben Allah taala bentunin kasa bini telasan kelakaan gini iblis ni kacereng mengumpul cakan-cakan-cakan kapi. Prajurit, prajurit. Mencan iblis ini. Acereng, ah, prajurit. Kenapa, kenapa Guste? Guste mun ke iblis setan. Ser, silanya lah kajunan. Pancur benap tine. mungkin apa penta alos lagi kan. Tak oning apa sana apa pun tan mon setan ke iblis ni. Kengkun mon yang le dari sombong iblis ni kan ki ia jadin sombong kapi, congkak kapi kita kira apa sana lah. Iblis ngolok. Eh, jangan cakap pi, kompol. Buh, budak apa? Iblis, ini cak jangan ningali dari sombong mo kata tak apa saja sing ning metu. Ni anjer ben ko. Apa marah? Sidina iblis sing cak sidini sidina. Anjo ada apa? Tok mak setia Allah Ta'ala ada yang ngepura dekat umat dia. Tetih cek sampai hari etorot dia. Mupah mati dan kebuat dia sepura. Dia burung siapa lagu ben kok ben ben kepi ku lakuk dengan neraka marah setiap hari sibukkan mereka dengan syahwatnya ben ribu mabuan bu mabuan duk mesti bisa lagu maksiat setiap hari nah kan mun tempat telasan ni kau orang banyak si kalau pain si minta sabar Allah kalau pain si minta si atau pada Allah kicik reng iblis aku mumpul sampean cek lakaran gerilya. Gerilya. Tak demo orang ini kasih bisa maksiat ke Allah Taala. Mak lee eh, bentunin ben Allah. Maka bukan kapir kau tu bergerak setiap dia. Tak remo orang-orang dia sebisa nginum arak dia. Sebisa noroten syahwat dia. Sebisa ngelakuin maksiat-maksiat. Seni ke iblis. Jadi gerili angku ni. Kerja keras. Iblis kentu ke angkui. Abuju. Umat panikah. Dan yang dalam areh. Telasan. Maka saya ingat. Kita tu ingat bahawa telasan panikah aku tu nyeke dek syahwat epon benda dek larangan-larangan netepen dek taat dek kajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kang kui pagi menikah kita ni kata pangki lastare na telasan betok insyaallah kita pangki boleh lastare na telasan betok teti laku ben du malam terus sampai ke telasan betok ni ga eh uh, insyaallah ki pray timin pray timin kun dekik kareh sekalian ki insyaallah menjelang buka puasa dalam sesi tanya jawab insyaallah dekik nemu uh, last tadi kata cukun mana bisa sore gento kan, ni kan bisa tapang ki pangki neneng i telak san sebegal datang Aten neneng i ramadan sebegal datang sebab tentulah Harapannya mana berada kegiatan tanya jawab Kak Dintoh daripada SMS namun menangi sebulan Ramadan. Namun sebulan Ramadan. Di mana bi sep sore nikah. Insyaallah itu aki nenek ibu dan Ramadan siapa kan datang bola mikik berada garin umur. Mun sepagi ni ke namun insyaallah namun Allah ki telasan nikah sampai kamar ni telasan betok telasan betok ni kau guna na telasan tibik kita ni ada edul edul ketopak tak ada muncan muncan kitab sobung telasan telasan ketopak ni sobung kita napa mungkin telas nak kini kejar dengan kasar dek agni terus akhir ini lelampan lagi ayah kau nak kini dalam panah kiai kono tanah terus aki sebab kini kita masuk ke bawah perkusan gih ah. malah berdengan sedekah topa dekanan walau lah pasal boleh apa senemare atau lasan boleh eh, kita kata sedekah apa norok gih mentengkan gih malah sedekah apa dengan kadang ngabian benyan bense apa sa mon ketopan deh mon beda orang kaki. Kenapa nyaman lah. Benda selopot di berin bernikah. Benda selopot di berin bernikah. Artinya benda setobeng. Pasan lah. Langsung. Du malam. Du malam. Ini kapah kodain pasanan. Lah. Sehingga andi dua. Tujuan. Kangkui ngodain bulan. Kenapa nyaman lah. Pas Ramadan sewajib. Pah oleh kesunatan epon. Kesunatan epon. Kesunatan epon enam hari semarina bulan Ramadhan Pas enam hari semarina bulan Ramadhan Orang siapa puasa sebulan Ramadhan pas e tambahin enam hari rek marina semarina telas. Maka panika orang berarti ampun lah pada ben siap puasa setahun benteng. Pada ben siap puasa setahun benteng. Mun tambahin enam. Jadi ngoi tambahin lah malaikat malaikaton malaik, seratus namanya berapa hari ni kan? Telur ratus sebitak ada Tambahin enam hari. Eh, dalam bulan syawal. Mana Nabi bisa langsung-langsung, du malam langsung. Saya ke wah bila telas narik mari ini kini keting lemari nemari bah telasan biasa kan saya nikah. Umpama mana tak bisa ilah kuni waktu kenikah Tak napa kau kan seperti neneng bulan Syawal. Kita ni ke sikna enam areh neneng dalam bulan Syawal. Muka-muka sawas amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ونصلي على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت هلته ورسول الله وسيلته وأنت لا حي إلهنا ولكل كرب عظيم وفرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيد يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم أنت له ولكل حاجة فقضيها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا عيبا إلا, إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا شقيا إلا أسعدته ولا مبتلا إلا عافيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ناسيا إلا ذكرته ولا ضالا إلا هديته ولا عائلا إلا أغنيته ولا عدوا إلا خذلته وأخذته ولا صديقا إلا رحمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا صديقا إلا رحمته وكافيته ولا غائبا إلا رددته ولا مسافرا إلا كفيته وسلمته وأمنته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولنا فيها صلاة ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها وأعنتها برحمتك يا أرحم الراحمين وبمنك وكرمك يا رب العالمين فإنك تهدي السبيل وتجبر الكثير وتوني الفقير يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام